Привет, друзья! С вами я, Султан. По вашей просьбе я сделал новое видео. Если вам это видео понравится, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Заяц решил выяснить, кто испортил воздух. Мужик насмотрелся кунг-фу панда, вот и решил испробовать прием на своей жене. Новый прием. Лучше поздно, чем никогда. А на одной сможешь? А может, еще, блядь, без рук можно? У парней суперсила, но негде их проявить на одной сможешь? А может, еще, блядь, без рук можешь там? Вы видели когда-нибудь нашествие кроликов? Если нет, то тогда смотрим. 佢影埋過嚟有袋，佢影埋過嚟有袋。Новый метод поздравить с днем рождения. Double Аладдин себе купил новый ковер, вот и решил его испытать. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes. Ждем от вас новых комментариев, новых писем. Всем удачи, всем пока!